Niko poa kabisa. Watu ambao wanakuona sasa hivi wa Tanzania, labda ujitambulishe kwa majina. Ah, kwa majina naitwa Agnes Mamba na umri wa miaka 20, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam nikichukua stashahada ya Human Resource Management. Okay. Kwanza hongera sana kwa taji ambalo umelifaa leo. Asante sana. Ilikuwaje changamoto ambazo umekutana nazo mkiwa kambini, mafunzo ambayo mlikuwa mmeyapata mpaka leo kufikia tamati unatoa tuzo eh, taji hili la Miss Dazon eh, kama mshindi? Ah, changamoto ni za kawaida sio za kutisha sana. Changamoto ni zile unakuta matoni anataka kukagua nguo, wewe nguo bado design hajamaliza sometimes unakuta kwenye mazoezi. Yani changamoto ni za kawaida sana, sio changamoto kubwa za kutisha, hapana. Ni kwamba ulikuja na watu wengi sana, kwa sababu kelele zilikuwa ni nyingi. Kila ukipita kwenye rana fulani, kelele zinakuwa ni nyingi. Ulibeba watu wengi sana kutoka chuoni kuja hapa eh? Hapana, ni marafiki zangu tu, majirani basi, na wengine nimewakuta huko huko, nimewaimpress wakanishabikia. Yeah, yeah. Kabla ya tajiri hapa uliwahi kushiriki misi yoyote au mashindano yote ya misi? Hapana. So hii ni, ma, ni ya kwanza umegusa na imekubali. Ndio. Tegemea nini sasa kutoka kwako? Um, ah, tegemee mimi kwamba nitakuwa good ambassador kwa jamii, nitawakilisha nitawakilisha jamii yangu vizuri sana na nitacooperate pamoja na Miss Dar es Salaam kuweza kushiriki katika kufanya shughuli mbalimbali za kijamii. Ndio. Sawa, hongera sana. Gari yako utaitumia kufanya nini labda? Kuna watu wanapewa magari alafu eh, ni kama eh, ikishafika huko anachikichia tu, watu wanafanya biashara nyingine za ajabu ajabu. Kwako sasa, mrembo Miss Dazon, gari yako hii tunaenda kuitumia kwenye kazi zipi? Ah, kwa sababu pia mimi ni mwanafunzi utakuwa ni usafiri wangu mkubwa wa kwenda chuo, itakuwa ni usafiri wangu pia wa kuzunguka kwenye jamii na kuihudumia jamii. Okay. Na kwa washindi wenzako ambao umeshiriki nao lakini hawajabahatika kushinda, labda una lipi la kuambia na kuwaeleza? Uh, mi ningependa kuambia kwamba safari haijaishia hapa, kutangulia sio kufika. Kwa hiyo kuna kesho na kesho kutwa, na uzuri wa mashindano yetu ni yanajirudia. Mm-hmm. Hata mimi mwaka mwingine nitarudi, ndo eh? kwanza na Mungu ndo anayejua. Ndio. Uko na CEO hapo, na lipi la kumwambia? Ah, kiukweli sijui nisemeje, yani namshukuru sana Dalinda sababu mimi mwenyewe sikutegemea, lakini namshukuru sana. Ni dada ambaye ana moyo mzuri, namshukuru sana na naomba endelee na huo moyo wake, azidi kuwainua vijana wengine. Amenisaidia sana okay. sana. Linda, hongera sana kwa hiki ambacho umefanikisha kukifanya leo. Asante sana. Target yako imefanikiwa vile ambavyo ulikuwa umeplani wakati unaanza hii project? Kwa kweli imefanikiwa, namshukuru kwa sababu mimi aim yangu kubwa ilikuwa ni kuwasaidia mabinti uh, hii stage ninaamini kwamba itakuwa imewasaidia kama wakiweza kuitumia vizuri. Lakini pia ninashukuru watu ambao wamejitokeza kuja, siku expect, yani it was a surprise. Yani kwa nawashukuru sana watu ambao wamejitokeza kuja kwenye Miss Dar es Salaam. Nia yangu ni kurudisha haya mashindano kwenye ile hadhi ambayo inatakiwa, ile hadhi yake, yani kwamba mshindi akitoka au mtu akishiriki uh, pageant fulani basi akitoka pale anakuwa amebadilika kwa sehemu kubwa sana. Hiyo ndio wishi yangu. Kwa hiyo nawashukuru sana wote ambao wametusupport siku ya leo. Nisipo ni, ni, ni acknowledge hawa watu nitakuwa nimewakosea. May I acknowledge them kwenye media kwa sababu nimekosa nafasi on stage, but I would really love to appreciate my team. Imefanya kazi kubwa kubwa kubwa sana. My team, I wish to mention you by names. Ninawapenda and I do appreciate. I have a good team and Mashindano haya yamefanywa na kampuni ya We Planners. We Planners ni waandaji wa events tofauti tofauti. This is Miss Dar es Salaam, lakini we are open kufanya events nyingi tofauti za aina zote like if it's corporate concerts, um, chochote harusi, wherever, yani sisi tuko tayari kufanya na tutafanya exclusivity kwenye chochote ambacho utatupatia. So I do appreciate my team, ninawapenda sana sana sana sana. Ah, kwa washiriki ambao wao leo hawajaibuka washindi, una lipi la kuambia kama CEO, kama mwandaaji wa mashindano ya Miss Dazo? Mimi Miss Tanzania sikushinda wala Miss Dar es Salaam sikushinda, lakini leo niko hapa ni mwandaaji. Kwa hiyo ni swala la kufocus tu, tumia platform ambayo umeipata ume, ume, ume ukijua namna ya kucheza na platform ambayo umepitia kwa sababu hapa kuna watu wengi, you get to meet more, na new, new people. Kwa hiyo kama wameweza ku make connections, naamini kwamba watafika sehemu, lakini kama alikuja kwa ajili ya ushindi tu, then baada ya hapo nothing else goes on, basi atakuwa amepoteza muda, and I wish wasiopoteza muda. Natamani watumie platform hii vizuri, iwatoe kwenda hatua nyingine. Yes. Miss Dazon 2024 tutegemea nini kutoka kwako? It will be marvelous. Yani nilisema tangu mwanzo kwamba uh, hii ya mwaka huu itakuwa ni more entertainment than competition. Nadhani mmeiona kwamba it was entertaining. Kwa hiyo ninategemea kwamba na mwakani I'll come with something new. Naomba tena support yenu kwa wingi, uh, sponsors ambao wamejitokeza ninawashukuru, lakini pia naomba pia sponsors wengine ambao watatamani kufanya kazi na We Planners tena, tunawakaribisha sana kwenye events zote za aina zote, isiwe tu masuala ya urembo. Tukushukuru sana, ongera sana. Nashukuru sana sana. Na la mwisho kabisa la kuambia watu ambao wanakufuatilia na wamekuona leo na wanatamani pia kuona mengi kutoka kwako? Ah, nawashukuru sana kwa kuja kunisapoti na pia wasichoke kunisupport kwa sababu safari ndio imeanza, naenda kwenye mashindano ya Miss Tanzania. Naomba tushirikiane kwa pamoja katika shughuli za kijamii na waahidi sitowaangusha. Wow, big time. Thank you.